Музыкальный канал, музыкальный канал. Да-да, мы с вами на музыкальном канале. Вот он какой, музыкальный канал. О, oh, бэйби, мы поем здесь, и все любят нашу музыку. И всем привет, с вами я, Гамбл, и сегодня я снимаю видео о том, что ко мне пришла посылка. Пустыня, ёпта. Ко мне пришла посылка из пустыни. Э, кажется, то, что приходит из пустыни, оно, я думаю, с бомбой. Ладно, это была шутка. Ага, конечно. Посылка пришла мне из Украины, да. И сейчас я ее буду распаковывать. Так, ребята, я сейчас продолжу видео. Мне просто не, неудобно разрезать одной рукой все это. Так что сейчас все разрежу сам. Вот так вот. колбаса? Что? Я ж не это заказывал, что это такое? Это вообще... Сейчас он колбасу рисует. Будем лисать продуктов. Всем нафиг. Что это у нас еще есть? Блин, крышки. Ребят, вот это, вот это нормально. Это не нормально я заказывала кое-что достойнее, чем кетчуп, колбаска и икры. Сейчас я еще посмотрю, что там есть. Чайный пакетик как раз в тему вошел. Продукты. Что же это такое? Нет, ты не можешь меня выбросить. И еще как могу. А как же мои детки? Ты даже их не пощадил. Все, прощай! Ай! Фу, какой ужас! За что ты так со мной? Итак, ребят, последняя посылка. Хоть бы это была шапка, хоть бы была шапка. Вот такое длинное. Это шапочка. Это шапочка. Это Ребят, какая шапочка. Красивая шапочка. Love